pour moi. Tiens-moi par la main et dirige moi pas sur le chemin que tu as préparé d'avance pour moi. Et Tiens-moi la main dirige pas sur le chemin que tu as préparé d'avance pour moi. car le cœur de l'homme est rempli de projets Mais ce sont tes dessins qui s'accomplissent. Tu connais le lendemain, et je vois mieux que moi-même.